मैले हिजो एउटा भिडियो हेरेँ भिडियो हेरेर साह्रै चित्त बुझ्यो त्यही भिडियोको बारेमा केही सेयर गरौँ भनेर यो रेकर्ड गर्दैछु वर्षभरि हामी जुन कागलाई धपाउँछौँ त्यही कागलाई तिहारको काग पूजामा र पिण्डदानमा हामी भोग लाउँछौँ कुकुर पूजामा आफ्नै घरको कुकुरलाई त हामी पूजा गर्छौँ तर बाटोमा देखिने कुकुरलाई हामी लात्ता हानेर भगाउँछौँ हाम्रै घरमा हामीले कुनै सर्प देख्यो या भेट्यौँ भने हामी त्यसलाई मार्न खोज्छौँ र कतिले मार्छन् पनि तर त्यही सर्प हामीले मन्दिरमा देखेको भए त्यसलाई गई गई दुध खुवाउँछौँ त्यही भएर यति बुझ्नुहोस् आजको दुनियाँमा मान्छेले तपाईँलाई उनीहरूको आफ्नै आवश्यकता आफ्नै समय र आफ्नै परिस्थितिअनुसारले व्यवहार गर्छन् किनभने आज आएर मान्छेभन्दा पनि समय परिस्थिति र आवश्यकतालाई महत्त्व दिइन्छ